teman-teman hari aku mau mukbang ayam ayam manis sambal jadi kita langsung makan aja teman-teman ya ini ayamnya kita mandiin sambal dulu ah kita mandiin sambal dulu kita